Hello guys, is your boy again Mr. Otumbo TV. This is another episode of Smash Kill Kiss. So tutakuwa na demu moja ya kikamu. So you will choose who to kiss, who to smash na nani ataua. So mtu mmoja lazima atakiliwa na ukikiliwa unatoka kwa show. mwalimu wa kwanza akam then to sawa nini tutafanya hapa kiss this is a kiss. <laughs> amemaliza akili, huyo amevaa, so ametoka kwa show. So tutakuwa na gent mwingine mwanaume mwingine aongeze ya show hayo watatu. So next hapa ni smash kill na kiss. Sawa. tuanze hapa. Jamani, jamani. um, next. Nikasirisa sana kabisa hata ingawaje sio hivyo, wananchi wa Nairobi nataka nilie na nitoe rambirambi, kwa sababu hii maneno nimeona sio mazuri. Wacha nilie kwanza. Oi! Oi! Ai! Ai! Ai! Ai! Tumezunguka haki. 공공은 음, 저희 앉아요. 그래서 what? Wait, wait. What's her name? James. James. Yeah. Yeah. Twenty. Twenty. I kill. Thank you so much for watching the show. Then please subscribe, like, share, and comment. Boom. Subscribe,